טוב, אז מוק חברים, כאן יתמו בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו בסרטון Friday Night Funking מודים. Uh, עכשיו אנחנו, uh, אני וחברים שלי בחרנו את המודים, והם הם די טובים. אז אל תקראו לחזות sub, לייק ולהפעיל את הפעמון, ויאללה, בואו נתחיל. למוד הראשון קוראים ספורד, כמו שאתם רואים. 3, 2, 1, GO! הוא מאיזשהו סדרה, אם לא ידעתם, בטח לא ידעתם, אז טורדו הוא מאיזשהו סדרה. אז כאילו, הוא לא נשמע בדיוק כמו שהוא... עוד באפור ויש גם את זה הייתי כזה קרוב. טוב, אז בואו נעבור לשיר השני שלו, שזה טורדבוט. או, הנה, הם, הם, זה מגיע מהסדרה ששניהם, כמו שאתם רואים, יש שם שני אנשים, אז uh, הוא מגיע מהסדרה שלהם. יש שם, יש עוד בן אדם בסדרה? לא לא פשוט חירפשתי באזור הזה. Bona se šubit. 3, 2, 1, go! Yeah. למוד הבא. טוב, אז הנה המוד השני. אמ, אמרתי לכם, זנית לחברים שלי בחרנו. אה, ואני מביא לטורד 8 מתוך 10. לטורד. 3, 2, 1, אני נגיד, לדוגמה, לא אהבתי כזה את השיר, אבל... נתמודד. איזה מוד אתם הכי אהבתם. 3, 2, 1 ועכשיו אני אראה לכם, נגיד עכשיו, כל מי שרוסי יאהב את זה, כבר אומר לכם, כל מי שרוסי יאהב את זה. כאילו, גם כל מי שלא רוסי גם יאהב את זה, אבל כאילו, הבנתי. 3, 2, 1, ראיתם את המהירות של זה? אחרת. 3, 2, 1, go! two, one, go! chili. Three, two, one, go! הייתי צריך לעשות skip להתחלה, כי בעיות, וגם זה מוד של Among Us, ופשוט אה, הוא הפך את הילדה לגופה, וזה מאוד, וזה פשוט מאוד מצחיק. וזה כאילו, אני לא חשבתי להכניס את זה, אבל הכנסתי את זה. וואו, פעם ראשונה שברתי את את השיר הראשון. הנה, עכשיו זה נראה לי השיר השני. רגע, אוקיי, זה היה הכל? אז אשכרה פשוט גמר. הוא אשכרה גמר את הילד. עדיף שפשוט לא נהיה במוד הזה יותר. בוא נעבור למוד הבא. ועכשיו אנחנו בזה של אה, סאנס, שכאילו, אה, זה של סאנס שזה... זה הסרטון, אני מקווה שאתם תגידו לי